labarin destiny yarinya ɗan shekara ashirin wacce ta rasu a wani asibiti a lagos bashin ta je a mata tiyata ko in ce surgery na ƙarin mazaune wato hips a turanci ana ce masa brazilian butt enlargement wato bbl labarin da ke yawo da shine destiny gara basa ta bi wato tana zaune a gida ta gona asibiti a instagram mazauna lagos sun yi postin suna ba da promo duk wacce take so a zuwa kara mata gaba ko kuma tudun baya to ta gashi na a promo a farashi mai sauki nan farastini ta garzaya cewa kawayenta sallama ta garza ta tafi asibiti kawayenta ma sun ce saurayinta ba a san shi ta tafi wannan asibiti ba wasu ma sun ce iyayenta ba san mata tafi wannan ƙari ba bacin an mata wannan tiyata bakwai ga watan March to dama idan an yi wa mutum bayan kwana hudu ake sallama shi to idan ya da tiyatar bar zo da sauki ba domin tana da aka mata fara samun matsalar numfashi to dama in dai za a yi maka wannan tiyata sai an baka wani form kai sani na cewa ko ka mutu kai ka rai 50 50 to su dai wannan asibitin suka ga abin nata ya fara tarkewa kada ta matan musu asibiti sai suka kai ta emergency a rahoton ma da ke yawo ita ce mace ta biyar da ta mutu a cikin wannan clinic din da ake karin mazaunai da gaba a cikin shekara daya in takaice muku da iyayenta sun ce za su kai wannan asibiti kotu su ma asibiti suna jayayya suna cewa ba su kashe ta ba wasu ma suna ganin laifin celebrities din Najeriya da suke influencing din yara suke zuwa suke wannan abin domin kas sama da kashi 50 na celebrities din Nollywood kusan duk sun kara mazaunan mu ma ka arewa akwai wanda suke baku manguna kuna addakawa a cikin ku kuma idan ba ku sani ba ku sani mu maza kowane namiji yana da kalan macen da yake so wani doguwa yake so wani gajeriya yake so wani siriya wata yan lukuta wata mai kaza wani mai kaza duk wani abu da kake ka canja a cikin sai dai ki burge wasu mazan wasu kuma mazan zaki daina burge su daga ranar a takaice da DN da kese kin samu wanda yake san ki wallahi tallahi idan kin ga dama kin dauki shawarar idan baki dauka ba matsalar ki ce Allah ya samu dace wannan abin da ya zo ki a masu wai ba za ki buɗe mana wucidin ba za mu ba ki hamsin ki buɗe mana mucijin ya ta mun fi so ki sakan mana shi kina yanzu ki ne ya ruga da gudu ya ruga da gudu da ya ruga ta ya sare shi umar bin sara ne tsakanin shi ba sai kin suke shi da inda sai da gangan daki kai kai wallahi ayya a to ai muke sake shi ba ya hito da zamaran macici ko da zamaran muke ba ya kike lullubewa tsoron ne kike mu da mu da kabi ne rabe mu kamo gaskiya ne za a baki wani abu mata shi kenan ya bama ya biya babba ya biya Ina na kiya take, a ɗan niga mai, wake wannan ne ba ne. To, a halin yanzu labarin da yake yawo shine wai Baba Ganduje na shirin sai da filin Kano Club. Wurin da ba sani ba, Kano Club waje ne mai ɗanbin tarihi ga mutanen Kano da kuma Kanawa. Shine oldest golf course a Kano, sannan kuma a nan ne jirgin Najeriya na farko ya fara sauka. Kun gani a 1925 wajen shekara 100 da suka wuce. Shin menene gaskiyar lamari game da wannan maganar? asalin abin da ya samu asali ne bacin da wasiƙa ko ince leta ta fito daga ofishin Baba Ganduje kun gani Office of the Executive Governor of Kano State zuwa ga Kano Club da kuma wasu kamfanonuwa a Kano a inda suke ce musu da license din su yayi expire ko kuma a ce right of occupancy yayi expire to dama a dokar bayan shekara 40 40 ne da ya kamata a ce irin waɗannan masana'antu kuma kamfanonuwa sun je sun sabunta wannan license din to gaya musu da aka yi da cewa right of occupancy din su yayi expire shine yasa mutane suke rade da cewa fa so ake fa sai da filin Kano club din nan ayi wani abin da shi fa shine aka ce musu yayi expire akwai mutanen da yawa da na gani a social media su ma suna ra'ayin din da cewa Baganduje ya saba sayar da filin mutane shi sa wannan karin ma ake san kamar so yake sayar da filin Kano club din amma idan kula a wannan letter answer the grant of expired right of occupancy ma'ana an dawo musu da right din da aka kwace da ta bangaren gwamnatin Kano kuwa to Kano State Government sun zo sun karaita labarin cewa su basu lalata certificate din wannan Kano Club ba su kwace certificate din su ba sun shaidar da su cewa sa license din su ya expire kamar da doka ta nadar bayan shekara 40 kun gani wanda kuma suka sabunta shi aka ba su kayan su back kuma duba da ta cewa kusan asalin labarin sai da filin da kuma kwace lasisin ya samu asali daga Daily Nigeria Daily Nigeria kuma pejin Jafar Jafar ne Jafar Jafar kuma ɗan NPP ne wasu mutane suka alakanta abin da siyasa wasu mutanen kuma suna ganin da cewa babu rami me ya kawo maganar rami shirbe ra'ayinku na wannan batu Allah ya samu dace guys mun ci nasarar tara 3.4 million miliyan uku da dubu ɗari hudu gaskiya gaskiya you guys are the best Allah subhanahu wata ta'ala ya saka wa kowannen ku da alheri contributions in ku hagin shigowa suke cikin account ɗin kamar da kuke gani mun fara gudanar da ake shi sa ba ga miliyan uku da dubu ɗari hudun ba a video na gaba wai balance kai za mu nuna muku ba za mu muku abubuwan da muka fara ajiyewa ƙasa waɗanda ba sani ba wannan kuɗaɗe da muke tara su domin mu ciyar da almajirai mabukata da kuma marayu abinci a azumin watan Ramadan za mu raba ɗanyen abinci sannan kuma tun farkon Ramadan har ƙarshe za a dafa abinci a raba kamar da na gaya muku za mu raba da ɗanyen shinkafa buhu hamsin taliya katan hamsin makaroni katan